Oh, lawa dengan sandre ni. Okey. So sebab nak pipot baik kena menapak sikitlah. Okey, Rek. Are you okay? Tak mandi lagi. Kami pun sesat tadi. Gerak ke tujuh awal dah. Sekarang dah lapan setengah. <laughs> Aduh, pusing-pusing nak cari. So, harap tempat ni tak ramai orang lah hmm, boleh naik pakai kereta tapi parking tak ada barang bawa penuh menapak sikit lah tengoklah macam mana nanti huh, menang lama tak selesai ni Huh, lawa dengan sangre ni. Okey. Eh, betul ke sini? Cencuh sangat ah. Dah, kita try dah. Lah. Sampai dah. Mana? Ha, Ashraf, jom jalan. Wow! Depan lagi. Oh, sini dia tenang sikit ah. phải đổ khoan ấy Assalamualaikum So, hai, sini dah letak barang So, ni Nak menunggu dia ambil Makanan Agak jauh 500 meter Untuk ke port nombor 3 Dia ada dua port Satu kat bawah sekali Kedua port kemah Ketiga port yang kami tiga ni lah Lupa nak ambil video Saya ambil video So Kena berjalan naik bukit. Uh, uh backlight. light, oh, mampu lah, Ha, lawa tak? Okeylah. So hopefully exercise gila ni. Baguslah. Good good for help. <laughs> tak tahu lah, audio okey tak. Okey tempat tu. Scene dia menarik. Hmm, huh, gitu lah. Orang pun tak ramai. For now lah. Mungkin awal lagi. Tapi patutnya kena main awal lagi. Patut sebelum subuh. Lepas subuh nak gerak So tengoklah minat nak pergi ambil akik sat Kesian eh, nak bawa Okay Tu nampak lah tu Akik Tengok akik Buat penat ha, ah, Tu akik <laughs> Mana abang bawa akik <laughs> Depan tu lagi okay. Apa lagi? Sup dengan beg hitam tu. Dua tu je kan. Okey. Hai Kit. Bye. <laughs> Okey. Boleh tahan ni. Eh. Susah. Lama buat susah. Kat mana tempat ni? Ha, tempat ni nanti lah saya cerita. Nak cerita kah? Takut viral. <laughs> Kalau rasa ramai orang dah oh, tahu. Cuma tak su dia tempat dia tak supaya tak uh, apa nama sebab dia tak dia dal agak ah, dal tak dalam mana sangat lah tapi sebab dia kena jalan kaki tu dia rasa macam dalam kot sebab kalau dari tepi jalan tu uh, dekat je ha. hmm, kalau dari tepi jalan dekat sangat semua nak pergi pot-pot dia agak mencabar ha, ni kemah pot kemah So Tengoklah sana tu Jom Sama jalan Orang ramai Okay So ni Member Mimi aku Siapa nama ni? ZR Ashraf <laughs> Eh bukan Gaming Apa? Apa nama YouTube? Ashraf Gaming Ah, Boleh <laughs> subscribe lah hmm, Ni anak dia Raisa Hai Hai Amin Dex juga lah So kami niat airport kami. Airport nombor 3 kat sini. So kalau hangpa subscribe Ashraf di kaki Pokemon. Ame Uh, ah, Pokemon betul. <laughs> so kalau siapa main Pokemon Bolehlah subscribe. Follow eh. Follow. Ada ada ada link kat bawah. Ada link kat bawah. <laughs> <laughs> Betul-betul. So ini kawasan dia. Okeylah untuk budak-budak family-family santai-santai dia kalau nak naik terjun tu atas tu ha tu terjun nampak tu Okey. Sekarang teman. Jangan. Hoi lah. <laughs> nak basah. jalan jauh. Ha, padang kau basah. So. Jauhlah. Pasal menurun kalau nak pergi tandas. Ha, lah. Nak kena berjalan ni. Eh. Ha, tu jauh. Boleh parking sini. Oh, mak-mak ni okey. Kalau sini okey. Tadi dia nak kena keluar-keluar tu lah.